Això Nostra és un documental interactiu que mostra el dia a dia d'un poble rural i la seva escola. Concretament d'Osó, un petit municipi de la comarca de la Selva, de 380 habitants, situat al Parc Natural de les Guilleries. L'escola La Vall, lligada al medi i a la natura, amb valors de proximitat en les relacions humanes i educatives, esdevé el nucli de la petita localitat. El documental es pot veure a aixònostre.com, un web interactiu que presenta el documental d'una manera no lineal, separat per temes o seccions, mitjançant clips d'entre 3 i 6 minuts de durada que permetran a l'usuari crear el seu propi itinerari, a mode d'aventura.